За сайн байцгаана очроо байна. За тэгээд хайр умс сайхны бүрийн хэмжээний киноны 27 дахь 27 дахь өдрийн зураг авалт. Чикара ресторан болж байна. За манай social room-ийнхэн болохоор хайр умс сайхны киноны post production-аар ажиллаж байгаа. Тэгэд яг хоо энэ болохоор бид эдийн хамгийн анхны бас яг энэ киноны ажил. Тэгээд дээрээс маш их айцтай орсон. Найздаа орсныг ч хэлэхгүй ер нь бол зүрх сэтгэл эдээсээр бүгд ингээд найжилж байгаа. Тэгээ за одоо дотгош орж бүгдээрээ одоо зураг авалттай танилцъя да. Ингээд тавьчмаар биш үү? Аа? Ивка. Дээрээс нь хоёулаас гэлэвч гэх юм. Ханаш чирсэн юм бэ? нөгөө манайхан бүгд тэрийг ирчихсэн. Тэг. Тэгээд бидэд одоо плана тавиад гэрэлтүүлгээ тавих гад ерөнхийдөө ажиллаж эхэлж байна да. Энэ манай ивэл байна. Манай ивэл болохоор эдитер. Тэгээд дээрэс нөнгө тавилтаар ажилладаг. Манай хамтрагч байгаа. Тийм ээ ивэл байна. Яа. За өргөл энд байна. Одоо юунуудаа өгсөрч дээ тийм ээ өргөлөө. Тийм. Бас зурагчаар тийм зураглаачаар ажиллаж байгаа. Нийтдээ баг 4 камераар 3 шиг Black Magic 6K-гаар а тэгээд нэг Canon-ы EOS R5-аар нийтдээ ингээд 4 камераар бичлэг хийж байгаа. Нэг тийм л байна да. За өргөлөө харж байгаарай. Ээ одоогоо орж ирж байгаа байхгүй. Унтраач байгаарай. Мөнгөтэй байгаа талаараа. Тий. Оо энэ ингэс юм аа сая реклам. Бид эднийг реклам хийгээ, памперсны реклам хийгээд тэгээд реклама хийгээ дээрээс нь би өөрөө тоглоод өчтөр тоглосон байхгүй реклам хийсэн. Тэгээд энэ өмдтэй явчихгүй энэ цанцтайгаа тийм. За ямар ч хэлсэн э, палаамда бүгднийг тавьчлаа. За тэгээ 3 камераар явж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө 3 дүүбэлт нь тэгэхээр 9 одоо өнцөг харагдана гэсэн. Эхний палам бол ойлгомжтой. Энэ бол шахаа явчихж байгаа. Тэр цаана опши явчихж байгаа бүгдийг нь харуулсан. Тэгээд тэр цаана зөвхөн нэг слайдер явж байгаа. За энэ манай оргилын тавьсан палам байгаа. Ийм слайдер дээр явж байгаа. За энэ тий. Тэмүүтлээ ингээд э, энэ оо би өөрөө байна. Холдчих <laughs> гэсэн чи. За би өөрөө. Иймэрхүү хөдөлгөөнтэй. Яа Оскарын төвшин төвшинтэй. Тэгээд ийм ертөнцийн хацаад яг тийм нүрдгөө би. Бид чинь уулгалтай. Төр засаг энэ хүнийг жоохон үүсгэх гэсэн хадгүй байх. Тэгэл очгоо балаа тайлаа шаарлаа. Хуурч. За ерөнхий тоглогч Оскар Очко. Тэ нэг жоохон фокус өгнө шүү дээ. Эсвэл өөр болтой. Өнөөдөр манай бидний энэ бэлэн болчихсон. За эхлэн бол бүх юм бэлэн болчлаа. Ямар ч байсан камеруудаа бүгдийг байршуулчлаа. Одоо ямар ч байсан тэгээд маас бүгдээр ирсэн байна. За өнөөдрийн гол дүр манай комеди солоо ороо солоо ирсэн байна. Тэр тайзан дээр бэлтгэлээ хийж гин манай гол дүрийн эрэгтэй жүжигчин байраа эзэлсэн байна. Одоо эхлэхэд бол ер нь очлоо. За тэгвэл эхлэх үү? За. За эхлэе. Гурван камер гуруулаар яг дарж. Chapter 2 төгсгөл 3. Чичиг. Зүгээрээ гүйлээ. Балааны гартаа сайн ингэ тавилаа шүү дээ. Энэ харагдаж байна уу? Энэ ингээ гэрлэр арслал хийчихэж байгаа юм. Төвшөөр тэнд ингээ байчихж байгаа. Одоо энэ хоёр охин бол грэдэнд нь ороод ирчихэж байгаа. Тэр. Одоо ингэ нөгөө хоёр охин чинь э, веб сон. Тэнгүүтлээ ахаад утаа ороод ирчихэж байгаа. За ямар ч байсан өнөөдөр 27 дахь өдрийн зураг авалт дууслаа. Маш амжилттай дууслаа. Нийт баг ойролцоогоор 40 50 баг оролцсон том юу болж ш, тийм ээ. <laughs> За наавал тэгнэ. Ярьч уу? Аа? Ярьч уу чамд би? Ярьж яах гэдэг байна. За боллоо. Дүүд. Дүүд. Манга дүүд дүүд дүүд дүүд. За тэгээ өнөөдрийн зураг дууслаа. За нийтдээ 3 дүбэлтлээ. За нэг дүбэл дээр болохоор 3 камер, тэгээд нийтдээ 9 одоо камер орсон, өнцөг орсон гэсэн. Тэгээд ямар ч байсан ингээд маш амжилттайгаар өнөөдрийн зураг авалт баярлаа гэж. Одоо өнөөдөр чи 27 дахь өдөр гэхээр чи маргааш нөгөөдөр дулаахан өдөр болж байгаа. Тэр өдөр гадаах ганц хоёр сценүүд аваад тэр ерөнхийдөө кинонд дуусч байна. Social room-ын талаар одоо цаашид ямар зүйлүүд байна? За бид нар бол э, анханасаа яг нэгдэхдээ угаасаа видео контент хийнэ гэж нэгдэжсэн. Дээрээс нь 9 16 9-ийг харс 16 гэдэг vertical видео одоо бидний сайн мэддгээр гар утсан зориулагдсан босоо бичлэгийг хийх зорилготой хідэн залуучууд нийлж нээж исэн. Тэгэд яг уу өмнөж тэр одооч тэр ирээдүйч тэр ерөөсөө энэ хүү одоо форматаа бариад тий олон контент олон одоо тэр бичлэгүүдийг дийлийнхэн дандаа нийгэмд мессеж гэсэн тийм бичлэгүүдийг хийх тийм зорилготой. Э, ер нь бол бичлэгийн чанар дээр ч тэр за дээрээс нь тоглож байгаа жүжигч дэж тэр ер нь маш том шалгуур тавьдаг. А техникөө гэх юм бол бид нар э, ер нь одоо Black Magic YSR5 гэсэн хамгийн сүүлийн технологиор бичдэг. Дандаа бүгдээрээ 4К дүрснүүд. А Facebook дээр хүртэл манай одоо social rumor ороход Facebook дээр хүртэл бид нар 4К бичлэг бас апплод хийгээд оруулдаг. Тийм байгаа. Тийм. Social room дээр өөр ямар ямар төлөвлөлтүүд хийгддэг төлөвлөгөө таа. За, social room дээр одоо хийгдэх төлөвлөгөө гэх юм бол би яг өөрийнхөө бас нэг өрөөг нээхээр ер нь ярилцж байгаа. А нэгдүгээр та хоёрдугаар гэх юм бол baby room гэдэг манай social room-ийнхаа фото руу орсон. Яг дөнгөж төрсэн 14 хоногтой хүүхдийн зургийг авна. 14-өөс 90 хоногтой хүүхдийн зургийг авах тийм өрөө нээсэн. А тэр бас өөрөө бас ахаа давхар контент болоод явчих юм. Зургийг авна. Тэгээ хажуугаар нь ээж аав тэр хүүхдтэй тэр өдрийг өнгөрүүлж байгаа. Нэг өдрийн тийм одоо влог маягийн тийм юм хийх, хэмжлэг хийх тий. Тэг тийм л энэ да. За окей тэгээд хайр уран сайхны киноны арын албанд одоо хийгдэж байгаа нэг влогуудын миний өдөр ингээд дуусж байна. А өнөөдрийн зураг авалт дууслаа. А тэгээд бүх юм дууслаа. Зураг авалтын газар бол Шира Чикира Чикара гэдэг газраас тэгээд ивэгээ дамжилтаа дууслаа. За тэгээд баяртай манахаа.